Alors, je m'appelle Daniel Bastien, je suis docteur en psychologie et psychanalyste à Bruxelles et dans la partie wallonne de la Belgique. Euh, je suis membre fondateur d'Espace Analytique de Belgique et membre praticienne d'Espace Analytique de Paris. Ce livre est mon sixième ouvrage, donc j'ai publié six ouvrages, dont deux romans. <laughs> ce livre-ci n'est pas un roman, mais il a quand même une vocation que j'espère un peu littéraire, à savoir que je souhaitais rendre compte de ma pratique d'analyste qui a déjà 20 ans, euh, autour des questions qui m'ont surtout préoccupée ou qui m'ont fait travailler ces dernières années, à savoir la question du féminin, du maternel et du couple, le féminin et ses facilité, difficulté, l'amour, la passion, le maternel les difficultés aussi, avec ce désir d'enfant qui insiste, l'IVG qui parfois s'impose, le couple avec aussi toutes ces difficultés. Je souhaitais rendre compte de ma pratique d'analyse sur un mode un peu plus littéraire. Voilà. Euh, parce que la métapsychologie euh, psychanalytique est quand même très complexe et très difficile à transmettre et pourtant très importante pour notre métier. Et en même temps, je souhaitais voilà, donner à, penser ou à lire en tout cas des choses qui sont peut-être, j'espère, plus accessibles pour des gens qui ne sont pas nécessairement euh, psychanalystes ou qui ne connaissent pas nécessairement la métapsychologie et j'espère aussi intéresser mes collègues, bien sûr, sur ces questions-là qui, qui nous occupent beaucoup, bien sûr, hein, celle de l'amour et de l'enfant et du désir d'enfant, Voilà. Mais donc je souhaitais rendre compte de cela sur un mode un peu plus accessible. Alors j'espère qu'il intéressera pas seulement les collègues analystes et que ça pourra donner à penser aussi ce que signifie finalement ce ce drôle de métier qui, est tout à fait passionnant et qui moi me passionne depuis 20 ans, mais, mais qui est aussi euh, quelque chose qui nous confronte à des douleurs abyssales et puis à des questions sans réponse, puisque les humains évidemment sont amenés à vivre des choses où il n'y a pas parfois de réponse. Voilà.